नाम ठेगाना भनेर स्टार्ट गरौँ न परिचय दियो होला स्टार्ट गर्नु मेरो नाम सोमबहादुर लामा हो मेरो स्थायी घर रामेछाप रामेछाप सुनपति गाउँपालिका वडा नम्बर दुई हो म चाहिँ यो नर्सरी सुनपति गाउँपालिका हो आज म अस्थायी रूपमा चाहिँ काभ्रे जिल्ला धुसेल नगरपालिका वार्ड नम्बर चारमा नर्सरी तपाईँको विगत चार वर्षदेखि नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएको हुँ के के राख्नु भएको फोन तपाईँको बच्चा उठाइदिने फोन होइन डिस्टर्ब गर्छ कि साइलेन्समा राख्नु कि उठाउनु उठाएर अनि गरेर गरौँ त मामा म एकछिन पछि है ल ल एकैछिनलाई साइलेन्समा राखिदिए पनि हुन्छ फ्लाइट मोडमा राखिदिनु नि सबभन्दा सजिलो ए अनि चार वर्षदेखि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सुरुमा तालिम सालिम दिनुभयो कि कसरी यसबारे आइडिया भयो तपाईँलाई यो त खासै सबैभन्दा कुरो के छ भने सर आफैमा म यो क्षेत्रको कृषि क्षेत्रमा एउटा म आफै भित्रैदेखि एउटा चाहना पनि हुनुपर्ने रहेछ सर होइन आफू गर्छु र यो काम सक्सेस गर्छु भनेर लगभग अगाडि हामीले अगाडि जुन बाटो रोकि रोजिसकेपछि त्यसमा हल्लाको सफल हुने नै रहेछ र त्यसमा त म आफै म आफैले म आफैले मात्र सक्सेस गर्छु भन्ने कुरो त्यो आफ्नै अडानले आफ्नै उसले मात्र त सक्सेस सम्भव छैन सर सबैबाट सबै जुन नर्सरी गरिने साथीहरूसँग समन्वय गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्ला जिल्लाको सरहरूसँग समन्वय गरेर यो बिचमा हाम्रो सबै कुरो कामदेखि कुरोदेखि सबै मिलेर उहाँ सरहरूबाट अलिकति सबै साथीहरूबाट अलिक सहयोग सहयोग त त्यही हो जुन कुन अब गर्नुपर्ने विभिन्न उहरू छ नि अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न उहाँ साथीहरूले घर उहाँहरू पनि जानकारी लिए उहाँहरूबाट पनि जानकारी लिएर हाम्रो सा कृषिको सरहरूसँग सल्लाह बेला बेलामा हामीले सल्लाह सुझावहरू सबै कुरो लिएर मात्र विचार विचार गर्नु अब सुरुमा अहिले चा चार वर्षको पिरियडमा हामीले सुरुमा गर्दाको र अहिले गर्दाको उसमा चाहिँ अब अहिले गरेको उसमा चाहिँ यति अहिले नर्सरी जु जुन रूपमा सञ्चालन भइरहेछ यति जुन अहिलेको अनुभव नै सुरुमा त एक्कासी आएको नै थिएन यही हाम्रो कृषिकै सरहरूसँग अनि साथीहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरा अब बुझेर नै जानेर नै सबैसँग सिकेर नै यो अवस्थामा आइपुगेको छ के के राख्नु भएको छ तपाईँले के के को बिरुवा राख्नुहुन्छ तपाईँले मसँग भनेको मेरो भनेको अमिलो जातमा मिल्ने त मेरो सिट्रसमा हो सर अनि त्यसपछि अरू भनेको अलिकति कमै रूपमा छ अरू भनेको जा अहिले सिट्रसमा भनेको मसँग भनेको बिजुवा कागतीमा अनि ग्राफ्टिङ कागती अनि त्यसपछि आएर सुन्तलाहरूमा अमिलो जातमा सबै आइटमहरू म उ यहाँ यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ सर भनेपछि धेर चाहिँ कावातिर सुन्तला भयो हजुर मेरो मेनली भनेको सिट्रसमा आउँछ अरू भनेको त लघु अब ओखर भयो अनि त्यसपछि जाबिन जलुबे जाबिन नास्पाती आरु पकडा फुलपानी ओखर इत्यादिहरूमा चाहिँ अलिकति कम छ सर अनि म किबी अनि किबी पनि किबी पनि ठिकै छ सर किबी पनि लगाएको छु र फलफुलमा सबैमा सबैमा मैले काम चाहिँ गर्दैछु सर अब मेनली भनेको मेरो बडीमा चाहिँ सिट्रसमा चाहिँ धेरै फोकस मैले त्यसमा गरेको छु यहाँ तपाईँकोमा बढी सिट्रस जान्छ हजुर हजुर सर त्यसको डिमान्ड बढी छ हजुर सर कागती बढी जान्छ कि सुताला बढी जान्छ अहिले अहिलेको जुन अब यो जुन पचहत्तर जुन अहिले मैले तिन चार वर्षको पिरियडमा लगभग सुन्तला र कागती त्यही रिसोमै जान्छ बढी त अहिले ग्राफ्टिङ कागतीको माग छ त्यो ग्राफ्टिङ कागती चाहिँ मैले अलिकति कमै मात्रामा धेरै उयो गर्न सकेको छैन मैले सुन्तला चाहिँ धेरै मात्रामा निकाल्छु अब यो वर्ष नै लगभग मेरो दस पन्ध्र हजार समथिङ पन्ध्र हजार त्यस्तै ग्राफ्टिङ सुन्तला निस्किन्छ सर अनि बिजुवा कागती लगभग चालिस पचास हजार निस्केला अनि त्यसपछि अब अर्को वर्षको लागि टाइफोइड लगभग पचास हजार जति उमारेको छु सर अब अर्को वर्षको लागि पचास हजार टाइफोइडमा अब लगभग केही नभने हामी ग्राफ्टिङ गर्दा अब त्यो लगभग दुई चार हजार अनसक्सेस भए पनि लगभग चालिस हजार सुन्तला बेच्ने बेच्ने एउटा सोचमा तागिदमा गरिरहेको छु काम गरिरहेको छु सर अब आगामी वर्षको लागि आगामी वर्षको लागि यो वर्षको लागि लगभग त्यस्तै पन्ध्र हजार अहिले ग्राफ्टिङ गरेको छु लगभग भनेपछि अब बाह्र हजार समथिङ बिरुवा बेच्न सकिन्छ एउटा बिरुवा कति पर्छ त एउटा बिरुवाको सरकारी मूल्य छ सरकारी मूल्य कतिमा पाइन्छ सरकारी मूल्य अहिले गत वर्ष पैँतिस रुपियाँ थियो सर अब अहिले यो वर्षबाट अब दस रुपियाँ बढाएर पैँतालिस रुपियाँ पुर्याएको छ उहाँ हाम्रो विभागले विभागले अहिलेसम्म विभागले अब रेट चाहिँ बढाएको भन्ने बुझेको छ सर विभागले अहिलेसम्म त्यो पनि लगाएको छैन सर अब यो आउँदो वर्षसम्म सरकारले त्यसमा नि अब अलिकति दस मिनट बढा अब उहाँले डिसिसन गर्नुहुन्छ बढाइदिनुहुन्छ कि भन्ने छ तपाईँहरू अनि ठुलो मात्रामा त्यो सरकारी कार्यालयहरूलाई मात्रै बेच्नुहुन्छ कि किसानलाई इन्डिभिजुअल किन्न आउने व्यक्तिगत किन्न आउनेलाई पनि दिनुहुन्छ व्यक्तिगतलाई पनि दिन्छु सर अनि त्यसपछि सरकारी पनि छ हामी अब हामी एउटा नर्सरीले चाहिँ अब व्यक्तिसँग त अलिकति कमै हुन्छ सर होइन व्यक्तिसँग हामी कारोबार गरेर त अलिकति हुन्छ हाम्रो अब सिजन हामीले सबै कुरो यही नर्सरीबाट हामीले सबै कुरो पूर्ति गर्नुपर्छ भाडादेखि लिएर सबै कुरो हामीले पूर्ति गर्नुपर्छ त्यो भएको कारणले प्राइभेट क्षेत्रमा अलिकति कमै हुन्छ सर मिल्ने त बढी त हामी त सरकारी एनजिओ आइएनजिओसँग यिनीहरू सरकारी निकायसँगै हो सर बढी हामीसँग कारोबार हुनु भनेपछि त्यो एक लटमा हुन्छ हजुर हजुर हजुर त कुनै पर्टिकुलर महिनामा उनीहरूले किन्छ हजुर अनि कुनै त्यो समय आएपछि तपाईँलाई पेमेन्ट दिन्छ होला हजुर हजुर हजुर त्यो तपाईँको वार्षिक कारोबार कतिको हुन्छ त कतिमा लाउँदाखेरि कति भएको छ त वार्षिक कारोबार भनेको मेरो लगभग पाँचदेखि दस लाखसम्म पुगेको थियो सर होइन अब यो वर्षबाट चाहिँ अलिकति अब आफूले बिरुवा जति अब मैले अब बिस्तार बिस्तारै यो सिट्रसमा भयो अरू फलफुलमा पनि सबै कुरो बढाउँदैछु सर अब अहिलेसम्मको भनेको मेरो कारोबार भनेको दस लाखमा छ सर होइन अब बिस्तार बिस्तारै बढाउँदै जाँदा लगभग अब कति पुगिन्छ र कति उ भन्छ भनेको अब पछिको कुरा चाहिँ अब अहिले किन किन उ गर्नु सर होइन अब अहिलेसम्मको कारोबार भने मेरो दस लाखसम्म दस लाख भएको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ कतिमा लगाउनु भएको छ कति क्षेत्रफल लगाउनु भएको छ क्षेत्रफल मेरो जम्मा सात रोपनी हो सर सात रोपनी भाडा त महँगो होला नि त यहाँ भाडा त अब ठिकै छ सर सबै कुरो अब समय समय सापेक्ष अनुसार भाडा त ठिकै मैले सात रोपनीको वार्षिक रूपमा एक लाख पाँच हजार बजाउँछु सर रोपनीको पन्ध्र हजार पर्छ पन्ध्र हजार पन्ध्र हजार रोपनी अनि अरू तपाईँको जस्तै त्यो त भाडा भयो होइन मल खादको प्रबन्ध अरूको के कसरी गर्नुहुन्छ भन्नु त त्यो चाहिँ मल खादको चाहिँ म सबै कुरा यो जुन अब प्राङ्गारिक मलहरू नै उयो गर्छु किनेर ल्याउनुहुन्छ हजुर हजुर हजुर अनि अरू साथीभाइ कामदार साथी सहयोग गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ के छ तपाईँ अरू कामदारमा त लगभग अब मेरो परिवार भनेको श्रीमती र म मात्र अनि त्यसो अब एउटा सानो बच्चा एउटा छोरी अब एउटा छोरा छ दस वर्षको अब छोरी छ भर्खर एक वर्षको अब उनीहरूको अब दुई श्रीमान श्रीमती अनि त्यसपछि अब पहिला त्यस्तै घरि नै राखेको दुई श्री दुई श्रीमान श्रीमती पनि गरिरहेको अब अहिले यो वर्ष दसैँबाट चाहिँ मैले एउटा एकजना कामदार महिला राखेको छु ए अहिले चाहिँ भ्याइएन अँ भ्याएन त्यो भएको कारणले गर्दा अलिक नत्र चाहिँ दुवैजनाले भ्याउनु भएको थियो दुवैजनाले भ्याएर छ अब अहिले चाहिँ के छ भने सबै कुरो अलिकता कामको अब काम अलिक पहिलाको होइन अब अहिले अलिक ठुलो स्केलमा गर्दै जाँदाखेरि अलिकता समस्या भयो सर अलिकति त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले एकजना कामदार राखेको छु सर अहिले आएर हजुर चाहिँ पहिला चाहिँ आफै गर्नुहुन्थ्यो पहिला त आफै छ दुईजनाले लु भन्नु त दुईजनाले काम गर्दाखेरि अब दुईजनाले पनि के भन्नु डेढजनाले भनौँ न उहाँलाई त आधा बच्चा र खानामा टाइम जाने भयो कि अथवा दुईजना भनौँ दुईजनाले काम गर्दा वर्षमा कति बिरुवा तयार गर्न सक्नुभयो त तपाईँहरूले सबै जातको गरेर सबै जातको भनेको लगभग यो अब गत सुन्तला मेरो लगभग त्यस्तै गत वर्षतिर चाहिँ मैले आठ नौ हजारसम्म गरेको थिएँ सर अनि त्यसपछि विजय कागती लगभग बिस तिस हजारसम्म गरेको थिएँ सर होइन अनि त्यसपछि अरू भनेको अरू किबीहरू हजार पन्ध्र सय अनि अरू भनेको फाटाफुटा त्यही अब जापानिज हलोभेद हजार पन्ध्र सय अनि त्यसपछि नास्पति हजार पन्ध्र सय अनि त्यसपछि आलमन्डहरू अनि त्यसपछि अरू एभोकाडोहरू सामान्य रूपमा सबै हजार पन्ध्र सय हजार पन्ध्र सय सबै बिरुवाहरू गर्छु सर बिरुवा त सबै टोटल्ली फलफुलको त सबै गर्छु सर चालिस पचास हजार बिरुवा तपाईँहरूले बनाउनु भयो जम्मै गरी चालिस टोटलमा चालिस पचास हजार बनाउनु भयो कि तपाईँकोमा प्राप्त हुने बिरुवामध्ये सबैभन्दा सस्तोमा पाइने के हो र सबभन्दा धेरै पैसा केलाई पर्छ सबै सबैभन्दा सस्तो बिरुवा भनेको बिजुवा कागती हो सर अनि त्यसपछि सबैभन्दा महँगो बिरुवा भनेको अब समय सापेक्ष अनुसार हो सर होइन यो सबभन्दा महँगो बिरुवा भनेको अहिले मैले किबी बेचिरहेको छु सर किबी महँगो छ हजुर किबीको सरकारी मूल्य भनेको सय रुपियाँ सर होइन अब अहिले यति बेला तिन सय सरकार अहिले सबै अरू कि किबीको बिरुवा तिन सय पुगेको छ सर होइन यो त के छ समय सापेक्ष अनुसार त्यही हुन गइदियो होइन त्यो भएर अब यो वर्ष तिन सय भइदियो अब अर्को वर्ष यो नहोला सर अर्को वर्ष के छ भने उत्पादन कम भयो त्यो उत्पादन कम भयो त्यो भएको कारणले यसको मूल्य अलिकति वृद्धि भयो अब अर्को वर्ष त लगभग उत्पादन बढी हुन्छ अर्को वर्ष त यो तिन सयमा रहँदैन सर अर्को वर्ष त फेरि यसको मूल्य घट्छ नि सर घट्छ अथवा बढ्छ जे हुन सक्छ यस वर्ष चाहिँ तपाईँकोमा बिजुवा कागतीको दाम कति पर्यो त सरदर यो वर्ष बिजुवा कागतीको त्यस्तै मैले अब सरकारी मूल्य बिस हो मैले त्यस्तै पन्ध्र रुपियाँदेखि सत्र अठार धेरैमा मैले बिस रुपियाँ सर त्यसरी गएको छु मैले सरकारी मूल्य भने घटाएर चाहिँ मैले बिजुवा कागती वितरण गरिरहेको छु सर बिजोकारी सुनका बिजोकातीमा जात सुनका सुनकाती सुनका खास किन तपाईँले चाहिँ सरकारीभन्दा सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो त के कारणले गर्दा यसमा त आफ्नो सबभन्दा आफ्नो श्रम जुन लागत छ नि सर यो सजिलो छ यो प्रविधि सजिलो छ यसलाई सिधै सिटबाट उमार्यो भने सर त्यो भोकाहरूले आफ्नो लगा लागत कम भयो होइन एउटा हामी स किसानहरूलाई सब्सिडी दिँदा उहाँहरूलाई पनि अलिक सहुलियत जस्तो भयो होइन उहाँहरूले किनभने अलिकति सस्तो भयो उहाँहरूले अलिकति धेरै स्केलमा ठुलो लार्ज स्केलमा उहाँहरूले लगाउनु सक्छ ओ बिरुवा त यहाँ त तामसालिङ तामसालिङ फलफुल नर्सरीमा अलिक बिरुवा सस्तो पाउनुहुन्छ अलिकति हामी बढाएर लैजाउँ भनेको उहाँहरू पनि अलिकति इच्छा चाहनु अलिकति जुन उहाँहरूले अलिकति म मानिनु उहाँले पाँच सय बिरुवा लिएर जान्छु भने उहाँले सोध्दै आउनुभएको छ भने अब मेरो सल्लाह अनुसार मैले उहाँले अलिकति घटाएर अलिकता रेट घटाएपछि उहाँले अलिक बढी लाने बढी लाने भयो भने के त्यो भने उहाँहरूले पनि भयो मलाई नै भयो मेरो अलिकति श्रम अलिकति त्यसमा अलिकति सबै कुरो लाग्दा अलिकति कम भएको कारणले गर्दा होइन अहिले मैले कम प्राइसमा दिएको हो त्यो सर अब अरू ग्राफ्टिङ बिरुवामा धेरै त्यसमा कस्टहरू सबै कुरो अलिकति बढी हुन्छ सर त्यो भएको कारणले अरू अरू ग्राफ्टेड बिरुवाहरू चाहिँ मैले सरकारी मूल्य नै लिएको छु सरकारी भने बढी लिएको लिने गरेको छैन सर अहिलेसम्म ए अब भन्नु नि त अनि त्यसपछि माग अनुसारको अब यहाँ अब जति यहाँ हामीले मैले बिरुवा यहाँ मेरो आफ्नो प्रडक्टमा चाहिँ मैले उत्पादन गरे बिरुवा म सरकारी मूल्यमा दिन्छु सर होइन अनि यदि फेरि अर्को थप यति माग आयो यति त भने बाहिरको बिरुवा ल्याउनु पर्दा चाहिँ बाहिरको बिरुवामा चाहिँ के कति पर्छ अनि त्यही अनुसारले उहाँहरूले अब बाहिरको बिरुवा मैले ल्याउँदा यति पर्छ भनेर उहाँहरूले मैले खुलाएर सरकारी रेटभन्दा एक दुई रुपियाँ बढ बढी हुनु पनि सक्छ मैले त्यसरी नै गरिहाल्छु छु धन्यवाद छ अब तपाईँको सबैभन्दा धेरै तपाईँले बेचेको उत्पादन गरेको पनि त्यही बिजुवा कागती रहेछ हजुर हजुर होइन जुन चाहिँ तपाईँले दानाबाट उमार्नु उमार्नुभयो हजुर तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छ त्यो कागती चाहिँ एउटा कागतीको बिरुवा तयार गर्दाखेरि कति खर्च लाग्ने रहेछ भन्ने तपाईँले त्यस्तो केही आइडिया छ एउटै बिरुवाका ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन सर होइन लगभग अब राम्रैसँग हामीले हामी सोचेको भयो सोचेको जस्तो यदि हामीले जति जति हामी जुन सिडहरू राखेको छ हामी जुन कल्पना गरेर अब यति अब सोच जुन सोच अनुसारको सबै कुरो सोचे जस्तो भयो भने लगभग एउटा कागतीमा लगभग हाम्रो लागत भनेको त्यस्तै समथिङ दस रुपियाँ जति पर्न जग्गा होला सर दस रुपियाँमा बिरुवा तयार हुन्छ तपाईँले त्यसको दाना कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भनौँ मल खाद भनौँ त्यसले सबै टोटली घटाउँदा दस रुपियाँ समथिङ पर्ला सर दस रुपियाँमा तयार हुन्छ हजुर त्यसदेखि तपाईँले एघारदेखि अगाडि जति महँगोमा बेच्न सक्नुभयो तपाईँको त्यसमा नाफा हुने भयो पन्ध्र अठार उन्नाइस एक्काइस पच्चिस सत्र जति बिक्री भयो त्यसमा तपाईँको नाफा हुने भयो त्यसको दाना चाहिँ तपाईँ कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ त दाम चाहिँ मेरो उता रामेछापमा बगानै छ सर होइन घाइतेको अनि त्यहीबाट हामीले यो जुन असार साउनमा पाक्न सुरु गर्छ त्यो थिएँ अनि त्यसपछि त्यो हामीले टिपेर ल्याएर अनि त्यसपछि त्यसको दानाबाट हामी बिहा निकालेर तयार गरेर बिहा बिहाबाट उमार्छौँ सर त्यो दाना ल्याएर दाना दाना ल्याएर अनि बिउ निकाल्ने बिउ निकाल्नु सर त्यसरी गर्नुहुन्छ हजुर हजुर सर अनि अब लु भन्नु त तपाईँलाई यो चार वर्षको अन्तरालमा तपाईँले केही सरकारी सहयोगहरू प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन सरकारी भन्नाले यो जुन यो तिन वर्ष अगाडि मैले लगभग नर्सरी गरेको चार वर्ष वर्षबाट यो अहिलेसम्मको पिरियडमा चार वर्ष भयो सर मैले नर्सरी गरे सुरु गरेको दुई वर्षपछि हाम्रो यो जिल्ला जिल्ला कृषि कार्यबाट चाहिँ मैले जुन प्रधान प्रधानमन्त्री आधुनिकरण योजनाको एउटा पन्ध्र लाखको कार्यक्रममा मैले तिनवटा जाली निर्माण गरेको छु सर उहाँहरूको जिल्लाकै हाम्रो जिल्लाकै सहयोगबाट सर जिल्लाले एकदम जति म यो यो अवस्थामा यो कृषि क्षेत्रमा यति अगाडि आउनु भनेको मेरो एउटा जिल्लाको जिल्लाको सरहरूले एकदमै मलाई यति उ गर्नुपर्छ उहाँहरूले होइन अब प्रायः जसो अहिले प्राविधिक सरहरूले लगभग हामी अब म त एउटा तपाईँले देख्यौँ म एउटा इमान्दारी त आफ्नो एउटा दुःख गर्ने म दाइमा त्यस्तो गर्ने ऊ पनि हुनेछ र एउटा आमा सोझ एउटा आफ्नो इमान्दारी कायम गरेर मेरो एउटा इमान्दारी मेरो एउटा श्रम मेरो एउटा परिश्रम देखेर उहाँहरूले एकदम उहाँहरू एकदम भित्रैदेखि उहाँहरूले ओ यो दुःख गर्ने मान्छेले यहाँ चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्नु गर्नुपर्छ एउटा जिल्लाको नजिक पनि पऱ्यो सबै कुरा यहाँ अनुगमन गरेर सजिलो पनि हुनु पऱ्यो उहाँले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम गरेको त्यस्तो उहाँहरूलाई उहाँलाई नै यो जारी घर चाहिँ यहाँ कार्यक्रम चाहिँ यहाँ तय गर्नुपर्छ उहाँ त्यही भएर उहाँ जे हाम्रो सरहरूले नै जिल्लाको सरहरूले यो जुन तिनवटा घर छ उहाँहरूले पनि बनाउनु भएको अहिले ज्ञान केन्द्र भइकन केही छ ज्ञान केन्द्र भएर चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन सर अब यो लगभग जाली <coughs> जाली घर बनाएको लगभग तिन वर्ष भयो सर होइन अब बिस्तारै बिस्तारै सरहरूले अब यसमा कमी कमजोरी अब मैले अब सबै कुरो ठिकै छ अब अर्को अर्को एउटा मदर प्लानको लागि एउटा जाली <coughs> घरको अहिले पनि मैले उ गरिरहेको छु सर अब माग गर्नुभएको छ उहाँहरूले अब कार्यक्रम अब ज्ञान केन्द्रले यदि कार्यक्रम आएको उसमा उहाँहरूले हुन्छ तपाईँले म यो जाली घर यहाँ कार्यक्रम उ भयो भने त्यो पनि बनाउँछु उहाँ सहयोग गरिदिन्छु भन्ने उहाँहरूले अहिले पनि कुरा गरिरहन्छ अहिलेसम्म ज्ञान केन्द्रबाट जुन ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि अहिलेसम्म सहयोग त त्यस्तो हो छैन अहिले सहयोग मिलेकै छैन भन्नु मिल्दैन सर उहाँहरूले जति सक्दो उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अबको आइन्दा पनि उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आपेक्षा पनि लिएको छु उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ सर तपाईँको यो चार वर्षको अनुभवमा एउटा सानो सानो परिवार क्या पाँच छजनाको परिवार पाल्नको लागि यो नर्सरीबाट पनि गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर कति रोपनीमा गऱ्यो भने सकिन्छ लगभग यो हामीले अब सबै कुरो पाँच छजना मेरो अहिले छोरा एउटा छोरी एउटा अनि श्रीमान श्रीमती यतिको लागि हामीले सामान्य जीवन धार्नको लागि लगभग मैले अहिले सात सात रोपनी गरिरहेको छु यति हामीले यति चार परिवारलाई धान्नको लागि लगभग हामी सात रोपनी चाहिँ तिन रोपनी गर्दा पनि हामी तिन भित्रै सबै कुरो हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर सबै कुरो गर्न सके पनि हुन्छ सर हुन्छ है नर्सरीसित म अहिलेसम्मको यति बेला यति बेलाको अवस्थामा अहिलेको पिरियडसम्म एकदम राम्रो पनि छ सर राम्रो सबैले पनि मानि पनि रहेको छ छन् होइन सर सबै अहिलेसम्म नर्सरीमा आउँदा जहाँ बिरुवा दिँदा सबैतिर पनि सरहरूबाट अब जिल्लाको सरबाट सबैतिर नगरपालिका आइएनजी एनजिओबाट सर सबैबाट चाहिँ राम्रो खुसीको उहरू आइरहेछन् सबैले अब तपाईँले हाम्रो सबैबाट प्रोत्साहन सबै कुरो हौसला अब जिल्लाको सहयोग सबै कुरो यो हौसलाले सबै कुरो सबै कुरोको माया सबै कुरो हौसलाले गर्दा नै यो कसरी अगाडि बढ्नुको एउटा कारण पनि त्यो रहेछ कि सर तपाईँले बिरुवा दिएको किसानको चाहिँ कस्तो छ त भनाइ राम्रो छ सर सबैबाट रिजल्ट राम्रो आएको छ सर राम्रो आएको छ हजुर हजुर खुसी हुनुहुन्छ एकदम हजुर हजुर अब सुरु सुरुमा काम गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो सर होइन अब कतिपय अब कसरी रोप्ने के गर्ने भन्ने कुरो आफू कसरी बिरुवा उत्पादन गर्ने कुरो भयो भने अब सुरुको सबै सुरुमा सबै कुरो जानेर आएको भए सजिलो हुन्थ्यो सर अब जानेर आएन अब सुरुमा अब स्टार्टिङ काम गर्दा एउटा सानो उसमा चाहिँ अब गरौँ भनेर अब साथीभाइहरूको देखेर लम्बो पनि गरौँ भनेर सानो सुरुवात गर्दा गर्दा अनि त्यसपछि साथीहरूसँग समय नै हुँदा हुँदा अनि त्यसपछि सबै कुरो जाने जानेर बुझेर अनि सिकेर नै अहिले यो अवस्थामा लगभग सुरुमा एक रोपनी थियो सर अब अहिले चार वर्ष अन्तमा सात रोपनीमा मैले सबै कुरो सरहरू पनि देख्नुभयो सबै गरी पनि राखिएको छु सर अबको आइन्दा पनि लगभग अब नर्सरीलाई मेरो मेरो मेनली भनेको सिट्रसमा एकदम एउटा नमुना नर्सरी नै बनाउनु भन्ने सोच बनाएको छु सर अब भविष्यमा अब गर्दै जाँदा पछिको अवस्थामा के होला त्यो कसैको हाम्रो कसैको हामीले ग्यारेन्टी लिएर त हुँदैन सर होइन आशा छ आशा छ अभ्यास गरिरहेको छु अनि जिल्लाको सरहरू पनि एकदम जिल्लाको सरहरूले यति उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ सबै कुरो उहाँले के छ भने सबै कुरो मेरो एउटा के छ भने एउटा सिस्टम भनौँ न व्यापारिक बिरुवा कहाँ कहाँ लाने के गर्ने भनेको कुरो म सुरुमा मैले जम्मा दुई हजार कागती सुरुको जुन चार वर्ष अगाडि दुई हजार मैले हजारवटा कागती निकालेँ जम्मा छ सुरुमा हजारवटा बिजुवा कागती निकालेँ बिजुवा कागती उतार्नु त मैले त्यो बिरुवा कहाँ खरिद गर्ने म आफैले उ हुन्छ सर मैले त्यो बिरुवा खरिद गर्न नर्सरीको साथीहरूसँग मैले धेरैसँग मैले उ गरेँ ए साथी मेरो बिरुवा छ अलिकति यो कटाउनु न यो कहाँ छ यसको मार्केट कहाँ छ भने मैले अनुमान ल्याउनु ल्याउनु तपाईँको बिरुवा ल्याउनु न भने उहाँले अर्डर लिनुभयो त्यसको औ अर्डर आएको छ सोमजी बिरुवा ल्याउनु भन्यो अनि मैले खनेर अनि त्यसपछि हुँदा हुँदा अनि मैले फर्म दर्ता गरेर अनि त्यसपछि जिल्लाको सरहरूसँग अनि समन्वय गरेर अनि जिल्लाको सरहरूले अनि अनि त्यसपछि दर्ता प्रक्रिया गर्छु जिल्लाको सरहरूले अनि सामान्य रूपमा जुन यो नर्सरीको लागि सामान्य अब यो हजारीदेखि सामान्य उयोहरू चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि त्यसपछि जिल्लाको सरले ल फल्न तामसालिङ नर्सरीमा छ फल उहाँहरूले सबै कुरो सबैतिर सिस्टम उहाँहरूले चिनापछि जुन डोल्खा राङसाप पाजो पोखरा लमजुङदेखि उहाँको सरहरूलाई सबैले उहाँहरूले समेटेर तर तामसालिङमा जानु तामसालिङमा बिरुवा पाइन्छ भनेर उहाँ सरहरूले एकदम मेनली जिल्लाको सरहरूले पनि सपोर्ट गरेर चाहिँ म आज यो अवस्थामा आइपुगेको छु अब अहिले यो वर्ष मेरो अहिले अब अबको आइन्दामा यो बिरुवा मेरो कहाँ जान्छ के गर्छ मैले कसरी बेच्ने भन्ने कुरो मलाई जिल्लाको सरोबरबाट जति उहाँहरूले पहिला एउटा जुन नेटवर्किङ उहाँहरूले गरिदिनु भयो होइन सजिलो भयो अब सजिलो भयो सर अब अब सुरुमा चाहिँ भन्नु त सुरुमा तपाईँले कसरी चाहिँ सिक्नुभयो त यो हजुर सर सुरुमा चाहिँ कसरी सिक्नुभयो त यो त अप्ठ्यारो होला त बिरुवा बार्नु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो यता कुनै कहीँ गएर सिक्नुभयो कि तालिम लिनुभयो कि कसैकोमा सिक्न जानुभयो कि कसरी गर्नुभएको थियो त मैले लगभग अब मेरो यो बुद्ध फल्गुन नर्सरी सामानमा बुद्ध फल्गुन नर्सरी मेरो मेरो आफ्नै मागेको हो ए Buddha Buddha nursery Buddha nursery pack पनि पाएको थियो नि हजुर प्याक पनि पाएको थियो उसले हजुर हजुर हजुर बुद्ध फल्गुन नर्सरी मेरो आफ्नै माग हो र सबैभन्दा यो यो अवस्था नर्सरीमा यो अवस्था आउनु भनेको मेरो मामाको देन हो होइन उहाँले एउटा के छ भने ल बाबु तिमी नर्सरी क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने र ऊ गरौँ न त भनेर उहाँले नै सुरुमा टाइफुलेट अनि कागतीको सिटहरू उहाँले नै उ गर्नुभएको अनि त्यसपछि उहाँले ल यो तरिकाले राख्ने बाबु सिस्टम यो हो भनेर सबै कुरो उहाँ उहाँले उहाँले नै सेयर गर्नुभएको मलाई ए सिक्नु पनि भयो त्यहाँ हजुर सामान्य रूपमा सिकेँ अनि जति उहाँहरूको उहाँको उहाँको कुरालाई नै फलो गरेर काम गर्दै जाँदा आज यो अवस्थामा आइपुग्यो सर एकदम उहाँ मेरो आफ्नै मामा हो मेन आफ्नै माम हो त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यतिसम्म उहाँले पनि योसम्म आउनु भनेको उहाँको देन हो त्यही भएर उहाँले एकदम मेनली उहाँले म एकदम धेरै धेरै म गर्व गर्छु उहाँप्रति होइन अनि त्यसपछि आएर यो जुन व्यापारिक यो एउटा नेटवर्किङ अहिले बिरा बितर सबैतिर उहाँ सिस्टम उसमा यो अवस्थामा सिस्टममा लिएर आउनुभयो हाम्रो यो बिरा कहाँ पठाउने के पठाउने भन्ने कुरा सबै कुरो कन्ट्याक्ट यो जुन नेटवर्किङ बढाउनु चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सरहरूको कारणले गर्दा पनि अहिले मेरो यत्रो नेटवर्किङ बढेको छ मलाई यति खुसी लागेको छ कि जिल्लाको सर म आफैमा चाहिँ म आफै नर्सरी गर्छु म आफै गर्छु भनेको आफैले आफ्नो एउटा एक्लो उसले त सम्भवै छैन सर सबैसँग समन्वय हुनैपर्छ नर्सरी साथीहरूसँग अनि त्यसपछि अरू सबैसँग किसानहरूसँग अनि त्यसपछि जिल्लाको सरहरूसँग सबैतिर एनजिओ आइएनजिओ सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्दा यो क्षेत्रमा अघि बढ्नुको कारण चाहिँ मेरो यही हो सर हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हस्